Salut tout le monde Ça, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo, mais celle-là c'est la bonne. On est en Martinique là tout de suite à l'aéroport. Dans quelques heures, on part à Miami. Et c'est parti pour le road trip. C'est parti On behalf of your Miami-based crew, American and our One World Alliance partners, thank you for flying with us today. We hope to see you again soon on another American Airlines flight. Et voilà, c'est bon, on a passé la douane. C'était un peu compliqué, mais on est passé. C'est génial. Maintenant, on va sortir de l'aéroport, récupérer la voiture et c'est parti pour le road trip. Et voilà, première nuit aux USA. Maintenant, direction le petit-déj, mais avant ça, la piscine. Eh, alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais là en fait. Donc euh, le plan c'est de faire un petit road trip. On part de Miami, on remonte euh, jusqu'à Orlando, ensuite on sort de la Floride, on traverse euh, Alabama je crois, puis on rentre dans la Louisiane, on descend sur la Nouvelle-Orléans, on reste quelques jours là-bas, on essaye d'aller au Texas et puis ensuite on fait le retour. Donc on a loué une voiture, on n'a rien prévu d'autre, et on trouvera des hôtels et de quoi manger sur la route. Voilà. Pour l'instant, ça commence bien. Hier, on s'est fait offrir 4 euh, burgers et 4 parts de frites au... Oh, je sais plus. C'était un, fast-food euh, qui nous a offert ça, parce que c'était la fermeture. Donc <laughs> voilà, on a trouvé un hôtel vers minuit là, on a passé la nuit ici, et puis euh, maintenant il doit être 8 heures. je profite de la piscine. Bientôt on va reprendre la route, et je vous reparlerai à ce moment-là. voilà, premier arrêt de la journée après quelques heures sur l'autoroute. J'en ai profité pour m'acheter un petit souvenir. Euh, bientôt on va quitter la Floride, on arrive sur Orlando et puis ensuite on part euh, vers l'ouest. Donc euh, on fait une petite pause et on reprend la route. Sinon il fait beau, il fait super chaud. Il fait aussi chaud qu'au Caraïbes en fait. Ah oui aussi, avant que j'oublie, je vous ai pas présenté notre voiture puisqu'il faisait nuit mais maintenant Et eh ouais, une Mustang. Et bien sûr, elle est décapotable. On a essayé ça hier soir, c'était plutôt drôle. Bon, à l'arrière, il y a beaucoup de vent, mais sinon, ça va. Et puis, euh, musique à fond et on fait la route. L'autoroute est géante, c'est tout droit, tout le temps. Euh, c'est énorme.